ano, hapon kasi kulimlim kulimlim nung hapon. Extreme Teka, ay i-survey mo rin kung ano yung majority ng viewers yun. Oo oh, nga. Eh. Actually marami po nung hapon tsaka gabi. Okay. Yun know, oh. Naka ano siya, oh, naka-reflector. Kitang-kita. Wala <laughs> makikita dito. <laughs> Chainsaw guy pa. Ito rin yung gamit ng ano, 'di ba? I mean, hindi, itong map na ito gamit natin kanina before uh, yung last game. Dito kami nag-repair kanina eh. Ay, iba pala. Hindi, iba hindi pala ata. Nagbabago ba layout ang map? Hmm. I mean, parang eh. ibang lugar. pero same lang. Ingat ha, chainsaw guy. Ah. Yung The Flash. <laughs> Oo. you know. Ayan na, on the way na. You, uh, ah, may direction pa yung sound niya or walang direction yung sound? Alam ko meron. Oh, ah, Ay, meron. Tama nga yung hunch ko. Bele. barbecue ah. Dito may barbecue. Oo nga pala, no? Mm. Diba? Okay. <laughs> Pabalik siya dun sa nakaw. Ah, okay, okay. Billy. Well. Uy, wala pang tumutulong. Ako na, punta ako. Okay, tapang andun na, andun na. May tinulungan. Meron na, meron na, meron na, Dread. Meron na. Meron na. Sige, baka ah. nagpa-chase eh. Shit. Hala! Hindi pala natanggal? Shit! Ah, ano na? GG! Endgame na. game na ba? Quit na. Billy! Ako na, ako na. Ray, nakahabol ako. Sige, sige. Billy! Sabi pang hindi ka na hinahabol ah. Aray. Shit. Ba't hindi ka nag-recover, no! tol? No! No! No! No! <laughs> Shit. No! No! Shit! Mali, mali. Ayun, naka-recover kita. Isirit <laughs> na naman. Ah. uh. Basement pa ah. yata. Oh, basement dito. Wala atang basement dito. Dito nag-tutorial si ano, di ba? Oo. Oh, Sa Sanders. Saan punta, Dread? Sa nagre-repair. okay. Papunta na sa'yo. Hey there, highlight. Chase Magnet. <laughs> Chase Magnet. Run! Nabalik na siya. Okay, maghihiling oh. na ako. Melee. Forgens pa. Struggling na yung isa. Nagre-repair lang. oh. Oh. Ikaw sa ka. Nagre-repair din. Ano ba yan? Dude, what the hell? Basement pa yun. So, uh, so, rescue ko na yung struggling. Ako na rin. Oh no. Okay, okay. Ako na, ako na. Tago ka na, tago ka. Balik Papunta na ako dun sa basement na ako nang papunta sa naka-basement. Sige, sige. Don't give up, don't give up, boy! Run! Babe, ingat ah. Pabalik, Pabalik ba? Tingin ko. Billy! Oo nga, pabalik boy. <laughs> Billy! Shit! No. Wala, ganun talaga eh. We can save everyone. <laughs> hinahabol ba siya? Hinahabol ako, hinahabol ako. Hinahabol pa ako, hinahabol pa ako. May ano siya, bambuzel. Pinablock na yung ball. Okay, okay. Copy that. Oh! Nakagip ako, nakatalon na ako eh. Nagre-repair, nagre-repair. Nagre-repair kami parehas. Oo, nagre-repair siya parehas. Papunta na siya dun sa malayo na nagre-repair. Ah, hindi. Papunta siya dun sa down. Ay, dread. Run! Wala na isa. Okay, okay. the flash. Oi! Fight me. Nasa yo. pa. Ayan na siya! <laughs> Healing ako. Fuck. no, Billy, no! No! Fuck! Shit. Well, okay, okay. Billy! Give me! Hinahabol <laughs> ka? Sabayan mo ko. Teka, engineers kalaban mo. Ba't niluluto sa dito? <laughs> No! Ginamit siya nurse tutorial. <laughs> Full time purpose pala yung nitro talent na eh. Billy! Mali. Shit, shit, shit. Uy, uy, uy, uy. Uy. Tigilan mo ako. <laughs> Hala, naglag! Meron pa ba dito? Antay, antay OP cheat daw boy. Shit, wala na. No! Dead na ako, Ray. Matadead ka na? How? Ay, last second hook mo na ba yan? Third hook? Hindi, I mean, oh, nakapat. Ah, okay. Ang layo mo, boy. Mag-repair kayo, mag-repair kayo. Mag-repair kayo, Tagal na yung cheese. Wait lang, may barbecue and chili yan eh. Oo nga. One ah, second. Medyo mahirap. To, basement. Punta, papuntahan kita. Pwede na ba lumabas? Oo, oh, pwede na. Pag nawala ah, wait bubble, lang, wait lang. Ah, anong bubble? Pag hinok ko, di ba? Nakikita mo yung location ko. Ah, okay. Wait lang, pupunta na ako direct. Nasaan yung isa natin kasama? yun, nasa malayo. Nagre-rep. Tatago. Medyo suicidal yung gagawin. Oh ah, my god. Okay, oo nga eh, medyo ano, nasa gitna pala. Sige lang, Lapit sa akin eh. Remember na lang tayo. Hindi, ah, aabot naman ata ako. Tama ba? Wala. Ah, feeling ko nga hindi rin. Sorry, Trev. Okay lang yaman. Nag-enjoy ako sa chase. <laughs> Medyo alanganan yung nire-repair ko. Sorry, Trev. Nagre-repair ba isa? Okay. <laughs> Ano ginagawa ng isa?